Tá muito mec de matar esse cara, só que alguém tem que marcar lá, mano. Puxaram. Avança P2. Tancou pra caraca, que que é esse, velho? Nossa, quase morri. Vou ter que sair daqui. Por isso, motivo. Relaxa. Tem P2. Tô vendo. P2 aí. Filho, filho, filho, filho, filho. Filho. Tomei muito. Tô cercado. Tá, não abre. Tem te marcando de baixo e da P2. Aham. Morri lado. Mortal